Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les traigo un video súper relajado en plan de mood de vacaciones y son los favoritos del mes que he utilizado, que he ido probando, que me han regalado y que me han gustado muchísimo. Muchos de ellos vinieron del Black Friday y he tenido todo un mes para probarlos y ver qué tal, así que sin más, comenzamos. En TikTok y en Instagram me han preguntado muchísimo que cómo hago para que se me vea la piel súper lisa y que esté como que todo el tiempo muy uniforme. Y es que eso tiene truco, la mayoría de las veces estoy maquillada y para maquillarme yo utilizo un primer. Siempre utilizo o uno para poros o uno que me han regalado que es para luminosidad, que está buenísimo. El que más utilizo y el que más me ha gustado hasta el momento es este de Benefit, el Pore Professional, que es el de toda la vida, el verdecito. Hace una capa dentro de, tu piel, te lo aplicas como si fuese una cremita y lo que va a hacer es eh, hacer como un velo para que no se te vean los poros, las líneas de expresión, se te lisa muchísimo más la piel y es ese efecto de piel de porcelana que siempre queremos tener. El otro que me regalaron y que probé recientemente y que me encantó es este de Galenic. Es un primer iluminador, o sea que está súper bien y también te deja ese efecto de piel de porcelana. Se llama Tense Lumière, mi francés y yo bastante bien. <laughs> y es un primer de luminosidad de la marca Galenic. Viene con esta esponjita y si lo ves, eh, yo te recomendaría no te lo apliques con los dedos como hice yo el primer día porque queda como súper pastoso y no me gustó la primera vez, pero después vi, ah, es que viene con una esponjita, mm, hay que usar las cosas. <laughs> es así blanco y tú coges con la esponjita el producto y te lo vas aplicando tal cual como si fuese maquillaje y te lo vas aplicando toquecitos. La piel de esta manera no queda parchosa con el, primer, se difunde, se funde muy bien con, con tu piel y luego cuando te vas a maquillar queda estupendo. Recuerden que estos pasos de primer vienen después del protector solar que hayas utilizado y ahí antes de tu maquillaje viene esta parte. Luego me han pedido más opciones de retinol y ciertamente a mí me cuesta conseguir retinoles que me gusten, pero he probado este de Indeed Laboratorios que sale en mi video de la rutina facial. Yo soy súper fan del de la Roche-Posay, el retinol serum B3 y tengo que decir sinceramente que este también me gustó muchísimo, sobre todo si eres una persona que vas comenzando a utilizar retinol, sería una muy buena opción porque tiene ésteres de, retinol que no son tan fuertes y que, que no sean tan irritantes para la piel. Tiene bacuquiol o bacuquiol o como se pronuncie, que es el retinol vegetal. No es un retinol como tal, sino que es una sustancia vegetal que sus propiedades se asemejan al, retinol. Entonces, por eso es que está súper bien y tiene retinol también. O sea, tiene un complejo de retinoles que hace que esto en tu piel actúe muchísimo más gentil, pero que tengas los mismos efectos de cualquier otro producto como un poquito más de concentración. Me gusta porque es como una cremita, entonces me lo coloco y después me coloco mi crema hidratante y va genial. De verdad que sí he notado mucha diferencia en cuanto a eh, la piel, como mi piel se adapta perfectamente a él. Recuerden que ya yo tengo usando retinol muchísimo tiempo y que para que veas el efecto pigmentante de manchas tienes que usarlo mínimo 6 meses para que esto se vea. Y mm, pues en cuanto a textura, eh, no, tiene no tiene fragancia, que eso me encanta. Es de un laboratorio farmacéutico canadiense que también tiene estudios. Eso todo me llamó la atención, lo compré y de verdad que me parece un muy buen tratamiento y no es tan costoso, cuesta como unos 17-18 euros. Está muy bien para hacer un retinol de alta calidad. Luego viene mi ingrediente favorito de la vida que es la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C te ayuda con la luminosidad y con la apariencia de juventud y lozanía en la piel, con la producción de colágeno y elastina. Y mi, vitamina C favorita de todos los tiempos por precio, por calidad, por todo, es esta. La Flavo C de Isdin, la que viene en goterito, porque sé que hay unas que vienen en ampollas. No, a mí me gusta esta, son 5 gotitas. Su único defecto es el olor huele un poco raro, huele como a tintura de estas, la gente que, haya ido a fórmulas magistrales que sabe como que esos olores de, de matas, de, de, sí, de, extractos, a eso huele y no me agrada muchísimo, pero se pasa súper rápido el olor. Y eh, su, ventaja más positiva es que es a un 8% de concentración de ácido heliascórbico pero que permanece estable durante 8 horas. Por lo tanto, tú vas a tener un, efecto de vitamina C adecuado para tu piel porque no se va a degradar tan fácil como se pueden degradar otras fórmulas. Y por último, como siempre les digo, sin protector solar no hay paraíso. Tú puedes de verdad prescindir de cualquier cosa si tú quieres, pero un protector solar es lo que debes comprar como fundamental en tu rutina diaria. Y deberías comprar algunos que tengan un estudio científico detrás, que sean serios, que funcionen. Porque ya vemos que no siempre porque sea costoso funciona, sino vean el escándalo de Purito con su protector solar de centella asiática que yo consideraba muy bueno, pero al final de 50 tiene una verdadera protección de 19. Entonces por eso yo me voy a lo seguro y me voy con ISDIN. Sí, ISDIN tuvo una polémica hace años y precisamente por eso hicieron todos los estudios que hicieron, reformularon todo, invirtieron un montón de pasta y por eso es que son ahora los protectores solares que son y son súper buenos. Yo actualmente estoy usando este, el nuevo, el Fusion Water Urban es una formulación nueva que te protege contra los rayos ultravioleta A, ultravioleta B, lo que es la luz azul, que es la radiación de los dispositivos electrónicos o lámparas artificiales que estamos todo el tiempo en contacto, es antipolución, es oil free, lo puedo usar todo tipo de piel porque me lo preguntan muchísimo, todo tipo de piel y es perfecto para aplicártelo antes de maquillarte porque no te va a dejar el rostro blanco, no te va a dejar la cara grasosa, se absorbe súper rápido, no tienes que esperar tanto tiempo para empezar a maquillarte, así que para es la mejor opción que hay en protección solar hoy en día. Bueno, y hasta aquí el video de hoy porque ha sido bastante relajado, que estamos en mood navidad y que bueno, ahora vienen unas rebajitas en enero y te puedo dar unas ideas con esto para comprar algunas compritas nerviosas <laughs> del 2021, como le llamo yo. Así que te dejo abajo linkeados los productos por si quieres tener más eh, descripción de ellos o donde los puedas conseguir al menos aquí en España, te los dejaré con links de Amazon, Sephora, etcétera, que los puedas ir consiguiendo y la página donde consigo el retinol que se llama Look Fantastic, que es la famosa de las cajitas de Beauty Box que yo utilizo, que me gustan más y donde pruebo muchísimos productos, ahí compré el retinol y está súper económico, te lo envían a casa, así que bueno, le dejo todo linkeado, no me sigo enrollando más y nada, que pasen un feliz día y hasta la próxima.